Oh, no, no, no. Okay. Safe. oh, bro, don't. No, no, no, no, no, no. क्या देख रहा है भोसड़ी के Where are you? What is that? Butter. Masturbation. चल चल चल मेरा पुत्र Hey, one, two, two hot girls. Nice. Your your husband is too lucky, you know. What? Your two boyfriend. You are married. No. No, then your boyfriend is very lucky because you. No, no we don't like men. We are we are we are dating. Lesbian, you two. Yes. yes. Are you proposing? Yes. We are lesbian. Yes. I love les lesbian girls और अब सपना अरे दीदी दीदी दीदी रुक जाओ दीदी और लव यू लव यू मेरी जान लोगे तुम ये लगी लड़की मेरी कार के वो साइड वाली जिसने भी फ्लैंक किक किया उसको कैमरा के सामने लाओ पहले क्या वो जो लड़की है ना जिसने भी फ्लैंक किस दिया उसको कैमरा के सामने लाओ वो काम की लड़की लग रही है देख लो ये कितने लोगों का ऐसा फ्लाइंग किस देती है सब मतलब यूज माल है पूरी फक यू मतलब यही यही यही दो वर्ड की गाली आती है What do you छूत के पसीने में तले हुए भजिए सही बोला What the fuck who you trying to दीदी ये तो है ना ये ये अभी YouTube पर आएगी ठीक है थोड़ा देख लेना ये पापा तक ना पहुंच क्या बोला तूने You build full. हाँ yes tell me the reason why you are so cute your natural beauty beauty or makeup Oh, thank you. yes I I I tell the reason you are you are you do makeup on your face or your natural beauty Natural. I have no makeup on apart from mascara. you, I think you tell lie. Okay, okay. Oh, no, I don't. No, no, no. I, I am joking. Okay, you you what you use one drop water. Okay, and <laughs> like rub your rub your face. Why does use this? Like. Yes, yes. There's like nothing You are natural beauty. You're very cute. You know. Thank you.